E do outro lado, você sabe o que é Malacói? Ei, você tá aí do outro lado me assistindo? Você sabe o que é Malacói? Hein? Você sabe o que é Malacói? Malacói é devasso. Devasso. Malacói! Malacói! Malacói!